पोखरा प्रकृतिको अनुप वरदानको रूपमा रहेको पर्यटकीय नगरी पोखराको उत्तरपूर्व स्थित काउँ धरहरा अहिले आन्तरिक र बाह्य रोजाइको गन्तव्यको रूपमा विकास हुँदैछ प्रचार प्रसारको अभावले गुमनाम जस्तै बनेको पछिल्लो समय आयोजना हुने मेला महोत्सव र सडकको विस्तारले यो डाँडामा पर्यटकको आकर्षण बढ्न थालेको छ पोखरा महानगरपालिका एघार स्थित यो डाँडाबाट पोखरा महानगरपालिकाभित्रका तेत्तिसवटै ओडासहित माछापुच्छ्रे अन्नपूर्ण हिमशृङ्खला अवलोकन गर्न पाइन्छ साथै पोखरा फेवाताल नेसनल एयरपोर्ट र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट समेत यो डाँडाबाट देखिन्छ पोखरा सहरबाट नजिकै रहेको लालीगुराँस फुल्ने काउँ डाँडामा प्राचीन समय काउना खेती गरिने हुँदा काउनेबाट काउँ हुँदै काउँ डाँडा रहन गएको स्थानीयवासीको भनाइ छ समुद्री सतहबाट एक हजार चार सय चौवालिस मिटरको उचाइमा रहेको छ <laughs>